きっとこの中だああれだそのキーブレードがこれが僕も探していた鍵闇の世界のキーブレードだ闇の世界のキーブレード 二人が闇の扉を結ぶ二つの鍵が扉を結ぶ光を封じる闇への扉光あるものを通さぬ扉鍵はこれで揃ったあとはこちらから扉を閉じるものそれは光と闇を結ぶ扉は心に光を持つ者は通れないつまりそこから闇があふれ出しているんだ そこを閉じるには光と闇のキーブレードと両側から扉を閉じるものが必要なんだそれならミッキーがキーブレードを使って私がその間に扉を閉じますいや扉を閉じるものはもう決まってるんだ あの扉がキングダムハーツの扉あれは君が知っているキングダムハーツとはまた別なんだ少し規模の小さい世界の心のキングダムハーツ真のキングダムハーツではないけれどこのまま開いた状態にしておくとここから闇があふれ出して世界を覆ってしまう この鍵と光の世界にいる空の鍵を合わせれば扉を閉じることができるあとは陸さえ来てくれれば空陸あれはこれで揃ったクアも一緒に 光の世界の戦いはまだ続いているテラとミッキーの言葉でそれを知ることができただったら私はもう少し闇の世界にとどまろうもし誰かが闇の世界に迷い込んだ時には力になれる私につながる道をたどれるように 闇を照らす光となろうそしていつかテラとベンのもとに帰る私はマスターアクア心配は必要ないアクア 緒に鍵をかけようきれい。 セラベンまた一人かよかった世界が再生するのね が導く心のままに私はここにいる